皆さんこんばんはジェームスです。西日本の大地震発生確率を算出 GPS データから地下の歪み分析です。都市の直下で起きる内陸地震のリスクを明らかにするため、地殻変動の専門家が GPS のデータから西日本を中心とする地域で地下の歪みを分析し、地震の発生確率をまとめました。活断層が少ないと考えられている地域でも、地震が起きやすいところもあり、 専門家は今後の地震対策への活用を目指したいとしています。内陸の大地震の被害を減らすため、国は痕跡などをもとに活断層の調査を進め、社会や経済に大きな影響を及ぼす恐れがあるものを主要活断層とし、地震の起きる確率などを公表しています。しかし、すべてのリスクを明らかにするのは限界があり、3年前の北海道の胆振東部地震や大阪北部の地震など、 これまで知られていない断層がずれ動く地震が相次いでいます。地殻変動が専門で、京都大学防災研究所の西村拓也准教授は、GPS の観測データから内陸地震を引き起こす歪みがどの程度蓄積しているのか分析し、西日本で大地震の発生確率を算出しました。30年以内にマグニチュード6.8以上の大地震が起こる確率は、鹿児島県と宮崎県、 それに熊本県と大分県のそれぞれ一部からなる九州南部で 31%42% となりました。活断層の調査に基づいて同じ地域区分で算出している政府の地震調査委員会の結果は 7%18% で今回2倍以上高くなっています。また四国でも 20%28% と地震調査委員会の結果の2倍近くとなるなど多くの地域で GPS に基づく確率が高くなりました。 西村准教授によりますと、九州南部などでは活断層があまり見つかっていなくても GPS から歪みが蓄積している地域がわかるため、比較的確率が高くなる傾向になったということです。西村准教授は活断層で見えなかったリスクが GPS で見えるようになってきている。活断層の調査に加えて GPS のデータも活用し地震対策につなげることが重要だと話しています。各地域の発生確率は 地域ごとに算出されたマグニチュード6.8以上の大地震が30年以内に発生する確率です。確率は低くでもゼロだというわけではなく、決して低いから安全だというわけではありません。九州、福岡県や佐賀県にかけての九州北部で11%、16%、大分県から熊本県の北部、長崎県にかけての九州中部で12%、17%、鹿児島県と宮崎県、 それに熊本県と大分県のそれぞれ一部からなる九州南部で 31%42% です。中国地方、鳥取県と島根県を中心とする中国北部で 8%12%、広島県と岡山県を中心とする中国東部で 6%9%、山口県と島根県と広島県の一部にかけての中国西部で 11%16 です。 四国は 20%28% となっています。一方、国が活断層の調査に基づき出している確率は、九州北部が 7%13%、九州中部が 18%27%、九州南部が 7%18%、中国北部が 3%7%、中国東部が 2%3%、中国西部が 14%20%、 四国が 9%15% となっています。GPS 活用した予測とは、西村准教授が内陸地震の予測に活用しているのは、全国およそ1300カ所に観測点がある GPS データです。観測点の位置を人工衛星で捉え一定の期間データを取ることで、大地の動きがミリ単位で計測できます。 観測点ごとに動く方向や大きさの違いを一定期間分析し、地震の原因となる歪みがどこにどの程度溜まっているを推定します。今回公表したのは、これまでに分析と検証が終わった西日本を中心とする範囲で、まずおよそ20キロ四方で、それぞれの場所ごとに30年以内にマグニチュード6.8以上の大地震が起こる確率を計算しています。その上で地域をまとめて確率を算出しました。 計算には活断層のデータは使われていませんが、2016年10月に鳥取県中部で起きたマグニチュード6.6の地震は、活断層は見つかっていなかったもののあらかじめ、西村准教授が GPS データの分析から歪みが溜まっていると考えていた地域でした。アメリカ・カリフォルニア州では活断層と GPS のデータを組み合わせた地震のリスク評価が行われています。西村准教授は今後、関東や北日本でも分析を進める方針で、 日本でも活断層のデータに加え、GPS データを活用することを働きかけたいとしています。活断層による予測課題は、国の地震調査研究推進本部は、活断層のうち、長さがおおむね20キロ以上で、地震が起きると社会的、経済的に大きな影響を与える可能性のあるものを、主要活断層として認定しています。これまでに114が認定され、将来地震が起きる確率や規模などの評価結果を公表してきました。 地震が発生する切迫度は4つのランクに分けられ、確率が3%以上の活断層を最も高い S ランクとしています。長野県と山梨県にある糸魚川静岡構造線断層帯などが該当します。ついで危険度が高いのは0.1以上3%未満の A ランクで2016年に熊本地震を引き起こした二川断層帯は地震直前の評価は A ランクでした。 一方、2008年の岩手宮城内陸地震や3年前に北海道で最大震度7の揺れを観測した地震など、事前に活断層が見つかっていない場所でも大地震がたびたび起きています。このため国は主要活断層の個別の評価だけでなく、その他の活断層も含め、地域をまとめた地域評価にも取り組んでいて、これまでに九州、四国、中国地方、それに関東の地域評価が公表されています。チャンネル登録がまだの方は、 チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。